Sobrang close na nga si Julian San Jose eh, sa buong pamilya ng kanyang boyfriend na si Raver Cruz. Kung mapapansin natin sa mga TikTok dance nila ay talaga naman sobrang happy-happy sila na kasama si Julian San Jose. Eh. So aside from that, may makikita rin kayong video na kung saan ay eh, kajaming ni Roger Cruz sa pagkanta ang magkasintahang Julian San Jose and Raver Cruz. So talaga naman talented tong magkasintahan to kasi halos lahat ay kaya nilang gawin. Ito nga yung pinaka-latest upload ni River Cruz sa kanyang TikTok account kung saan yung makikita natin nakajamming ng mga Cruz sa kanyang girlfriend na si Julian San Jose habang nakanta ang kanyang kuya na si Roger ay siya naman na nagigitara. Tara panoorin natin na nasabing um, video na kung saan ay magkakajamming sila kasama kanyang girlfriend na si Julian San Jose. Thank you. Who makes this man? Mm-hmm. Galing! Mga kayo, di ba sobrang bagay naman talaga si Julian San Jose and Leo Rodriguez. And sana sila na talaga hanggang muli. So that is for today's video. Kung nagustuhan niyo po yung video ko for today, please do like, share, leave a comment down below. And don't forget to subscribe to my channel. Thank you everyone Cause if I do, I might say the wrong words. Oh no.